بتعدل لي حياتك وبتهزن وتتعذر لو كنت ناسي تذاكر سيرتنا بينا وفاكر اسمع فلا متفائل بشر ولا تنافر ووهد الله في قلبك قدري في عسر تياسر صلي على النبي والتباسم ده النبي تباسم والتباسم ده النبي تباسم اللهم صلي عليك صلي على النبي والتباسم ده النبي تباسم والتباسم dan Nabi tabasam Allahumma salli alaik بدعة اللي هياتك واهتزن وتتعاثر لو كنت ناسي تذكر سيرة نبينا وفاكر اسمع كلام تفاعل بشر ولا تنافر ووهد الله في قلبك قدري في عسري تياسر صلي على النبي والتباسم ده النبي تباسم والتباسم ده النبي تباسم اللهم صلي عليك صلي على النبي والتباسم ده النبي تباسم والتباسم ده النبي تباسم اللهم صلي عليك betil ya simni يسري بيني وسري صلي على النبي والتباسم ده النبي تباسم والتباسم ده النبي تباسم اللهم صلي عليك صلي على النبي والتباسم ده النبي تباسم والتباسم ده النبي تباسم Allah'ım